For at bruge vinylkotteren Foyson C24, så skal du bruge to programmer. Det ene det er Flexistarter, og det andet er Production Manager. For at programmerne virker, skal der desuden være isat en dongle. Når vinylskotteren er sat op, som den skal, via USB-kabel, så starter du FlexiStarter. I FlexiStarter har du adgang til en række værktøjer, du kan bruge til at designe det, du gerne vil vinylkorte. Du kan fx skrive en tekst, Forstør den op, hvis det er det, der er brug for. Og i øvrigt designe og behandle den, som du nu vil. Så det får, kommer til at se ud, som du gerne vil have det. Har du brug for mere avancerede funktioner, så vil jeg anbefale, at du går over i et tredjepartsprogram, for eksempel Inkscape. Når du så er færdig med at designe det, du gerne vil have skåret, så trykker du på Cut and Plot. Så starter programmet Production Manager, og tingene står som standard, som de skal. Du skal derfor trykke på Send, og din skæring går i gang.